कैसे आप लोग लोग एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि जो मैंने अभी पहले मेरी पहली वीडियो जो है उसमें जो ग्राफिक्स मतलब जब देख पा रहे हो वो थोड़े ब्लर हैं उसके लिए सॉरी अगली वीडियो में मैं आपको अच्छी वीडियो करके दूंगा जो ये ग्राफिक वाले उसके लिए sorry really really really sorry पर अगली वीडियो अच्छी आएगी और मेरे लाइक एम प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा so hello guys welcome to my channel my channel name is Tashu gaming आज से मैं अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है ताशु गेमिंग इस चैनल पे मेरे माइनक्राफ्ट से रिलेटेड टिप एंड ट्रिक्स और बहुत सारी वीडियोस आएंगी अगर आपको वो देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए सिर्फ ला, लाइक एम सिर्फ 25 लाइक्स है आप जल्दी से जाके लाइक एम कंप्लीट करवा दीजिए और जो आप ये ग्रे वाले ब्लॉक देख पा रहे हो जो मैंने यहाँ पे नीचे लगवाए हैं लगाए हैं मतलब सेंटर में ये स्टोन से बनते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले ब्लॉक्स आपको बस स्क्वायर शेप में स्टोन रखने हैं तो फिर वो बन जाएंगे अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये देखिए ये मतलब देखिए आपको फोर स्टोन रखने हैं तो फिर आपका स्टोन ब्रिक बन जाएगा और बस आपको इतना ही करना है और फिर जब आपने जब ये रेड वाले ब्लॉक्स देखे ये रेड वाले ये भी दिखाता हूँ ये कैसे बनते हैं ये रहे तो, आपको बस दो, लेदर वार्ड्स और दो लेदर ब्रिक चाहिए दोनों आपको लेदर पोर्टल से इजीली मिल जाएगी तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने बस यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई है और बाउंड्री के बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे ये क्या है तो एक ये ये बनाया है अभी मैं अभी पूरा बनाया नहीं है अभी और सब बन जाएगा पीछे की तरफ मेरा एक घर भी बना हुआ है तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ से मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे अभी मैंने गेट लगा रखा है इससे कोई मॉब वॉब अंदर ना आए और ये है मेरा घर अभी चल के मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ यहाँ मेरा विलेज बनेगा और यहाँ मेरा फार्म बनेगा अभी चलते हैं घर के अंदर यहाँ से घर की मेरे घर की एंट्री है और यह मेरा हॉल बनेगा यहाँ पे अभी यहाँ पे सोफ़ा वोफा सब मैं लगाऊंगा डेकोरेशन अभी करूँगा अभी डेकोरेशन हुई नहीं है रखा है और आप ये देख पा रहे हो आप सोच रहे हो यहाँ पे पिस्टन क्या कर रहे हैं स्टेयर्स में तो आपको मैं भी दिखाता हूँ ये वाली लेडर्स स्वॉर्ड को घुमाने से बाहर आती है अगर आपको ये बनानी है तो, तो, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे बनती है मेरी वीडियो को पूरा देखिए अभी चलते हैं ऊपर तो ये है मेरा बेडरूम यहाँ पे अभी यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी डेकोरेशन अभी होगी पूरा घर अभी बना नहीं अभी पूरा घर बना नहीं है जब बनेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा और ये ये इसके ऊपर मेरा टेरेस है वहाँ पे भी उसकी स्टेयर्स भी ऐसे ही खुलती हैं शॉर्ट को घुमा के और अच्छा, ये मेरी टेरेस है और हम यहाँ से थोड़ा और ऊपर भी जा सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बैनर है बैनर जिसके अंदर मैं थोड़ा सामान रख सकता हूँ और यहाँ से ऐसा करो तो स्टेयर्स वापस बंद भी हो जाएंगी और यहाँ से भी इसे बंद कर देते हैं अभी यहाँ पे भी डेकोरेशन होनी है और अभी यहाँ वहाँ मेरा विलेज बनेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था और यहाँ बनेगा मेरा आप एक तरह से चेस्ट हाउस कह सकते हो यहाँ पे मेरे सारे चेस्ट रखे स्टोरेज हाउस कह सकते हो यहाँ पे मेरा सारे चेस्ट वगैरह सारा सामान मेरा यहीं पे होगा दो फ्लोर का एक और ये भी बनेगा तो इस वीडियो में आज हम यही काम करने वाले हैं कि आज मैं आपको अपना पूरा chest house chest house storage house भी आप कह सकते हो तो ये आज मैं आपको पूरा तो बना के दिखाऊंगा और ये इनका जो बनाने का पूरा जो सामान है विलेज वगैरह सब मैंने मैं एक महीने से कलेक्ट कर रहा हूँ और सारा सामान कलेक्ट हो चुका है और सारा सामान इन चेस्ट में है और इन्हीं से मैं अपना चेस्ट हाउस विलेज वगैरह सब बनाऊंगा लगानी है और तो ये सारा सामान अभी ले लेते हैं कॉबल स्टोन जो सबसे नीचे है वो भी उसी में लगेंगे और ये वाले जो आप रेड फोन से लेकर टॉर्च तक देख रहे हो ये सारा सामान हम्म, ये सारा सामान वहाँ लगेगा मतलब चेस्ट से लेकर और टॉर्च तक ये सारा मेरा फार्म बनेगा और मेरा फार्म सोच रहे हो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर रेड स्टोन और रिवर की क्या ज़रूरत है तो मेरा फार्म बनेगा ऑटोमेटिक फॉर्म मतलब एक लीवर दबाएंगे सारा सामान जो भी मेरा हो ग्रो तो चलिए अपना सारा सामान हम यहाँ से उठा लेते हैं फिर चलेंगे हम अपना चेस्ट हाउस छोड़ रखी बनाने के लिए और इस वाले चेस्ट में यहाँ पे मैं ये सारा मेरा विलेज विलेज का सामान है सारा मैंने पहले से इकट्ठा करके रखा है और भी सामान है नहीं ये वाले ये वाले जस्ट खाली है उसमें हाँ, थोड़ा विलेज का सामान था यहाँ पे विलेज में बेड है और थोड़े वुड्स वगैरह हैं और ये मेरे फार्म में यूज आएगा ये ग्रेवल भी मेरे फार्म में लगेंगी और इसके ऊपर सैंड की चेस्ट है वो भी मेरे फार्म हाँ। में ही लगेगा सैंड और थोड़ी स्टेयर्स एंड इससे मैं अपना वो मतलब वो सैंड और ग्रेवल विलेज में नहीं फार्म में नहीं लगेगी वो मेरे विलेज में लगेगी विलेज का काम भी थोड़ा बहुत करना है उन ब्लॉक से अभी मैं तो, तो चलो अभी रात होने वाली है तो एक काम करते हैं सुबह ही अपना सारा काम करेंगे और ये मैं मेरे घर पे जो स्टोन ब्रिक्स लगे हैं वो बाद में चेंज रहेंगी जाएंगी यहाँ पे मैं अच्छे वाले ब्लॉक्स लगाऊंगा अभी तो ये टेम्प्रेरी है बाद में मैं हटा दूँगा तो अभी चलते हैं अंदर सोने जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी तो सुबह हो चुकी है और अब चलते हैं अब अपना चेस्ट हाउस का सारा काम करने सिर्फ हमें ये बहुत सारे के सारे स्टोन्स अभी उठाने हैं जल्दी से हम चलते हैं अभी पर सारा सामान मैं उठा लेता हूँ तो रियल में वन मंथ हाँ वन मंथ लग चुका है मैंने सारा काम किया है बस एक लाइन और बची है फिर हम चलेंगे अपना काम करने तो मैं आपको अपना घर बनाने के बाद ही मिलता हूँ अभी मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा ही काम तो किया है बाद अभी मैं पूरा करने वाला हूँ तो मैं आपसे ये पूरा घर मतलब हाउस बनाने के बाद ही मिलता हूँ सो so गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा सो so गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा चेस्ट हाउस बन चुका है पूरा का पूरा और जो अंदर की डेकोरेशन मतलब है मतलब चेस्ट जो सेट करना है वो होगा मेरी अगली वीडियो में मतलब अगर आपको देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे मेरे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम शॉर्ट्स वाले जो स्टेयर है वो बनाने वाले हैं तो, तो अभी मैं आ गया हूँ क्रिएटिव मोड में क्रिएटिव मोड में अब हम वो बनाने वाले हैं अगर आपको देखनी है तो मेरी पूरी वीडियो वो मैं मेरी तो, पूरी वीडियो देखते रहिए तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो मैंने स्टेयर्स आपको बताया था कि मैं लास्ट में बनाऊंगा तो वो मैंने बना दिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्टेयर्स और जो वुड है वो दोनों दीवार मैंने वो दोनों अलग ब्लॉक से करी है ये तलवार है जिससे आपको समझ में आ जाए मैंने कैसे किया है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अगर आप ये स्टेयर बना रहे हो तो कभी भी फाइव स्टेयर से ऊपर मत बनाना क्योंकि फिर ये जो सॉर्ड uh, है ये सिर्फ फाइव टाइम्स ही तो uh, मूव मतलब करती है तो और मतलब सिक्स टाइम करती है पर जो फर्स्ट टाइम जो मूव होता है ना uh, तब वो काम नहीं करता जैसे कि आपने भी देखा मैंने फर्स्ट किया तो वो इसमें से एक भी स्टेयर नहीं निकली तो और जब मैंने फोर टाइम्स किया तो स्टेयर निकल गई तो आप बस फोर के ऊपर एक और लगा सकते हो उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे चैनल को अगर आपको मेरी ऐसे टिप एंड ट्रिक्स और जाननी है मेरे से तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी इंस्टाग्राम आईडी पे बता देना और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय और मेरा लाइक एम प्लीज कंप्लीट करवा दीजिए बाय बाय